Rio Branco. problema, senhores? Eu sou o dono da bicicleta. tudo bem? Lira. Prazer. É um problema deixado Eu tenho patrimônio já, ali, Ali, ó, fala a ali. Ele me mandou assim, chamar você, alguém chamou. Então, tá até agora a sua presença. Tá Rogério, Rogério. Oi, fala aí, meu. É o, com, é o, responsável. Tá liberado, tá liberado. Pode ela Pode levar, pode levar. Pode levar, tá bom. Pode. Não pode, sou eu. Não pode. Atenção, Rogério, Sarmento. Tudo bem? Não é permitido acorrentar nos postes nem nas árvores. Tá bom? Tá bom? A intenção não é fazer apreensão, é fazer com que vocês não coloquem. Ou você chegou, eu vou te liberar. Bicicleta, né? Tá sem problema nenhum. É, qual é a sugestão da senhora? Onde eu posso colocar a bicicleta? O que acontece? Existem alguns lugares no centro que tem bicicletário. Mas eu estava ah, contando para ele aqui, tá o pessoal acaba cortando com o ferro e é. prendendo, e o ferro. Direcionei um ali junto à moto. Junto às motos. Ah, é. Junto às motos seria o local correto, então. Seria o local correto? Bom, o local que você trabalha... é, eles não disponibilizam, infelizmente. Tá. O próprio local de trabalho não disponibiliza. Tem então, é complicado. Não faz para juntas montes, correto. porque fica da mesma forma, no mesmo padrão. Não acorrentar do mesmo forma. Tá certo, tá bom? Muito obrigado, senhor Rogério. Nada, fica à vontade. Bom dia. Ok, Obrigado. Valeu, valeu. Obrigado pela compreensão aí, mano. Valeu. Poste, árvore. A banca é particular. Esse aqui patrimônio, que é de todos, orelhão, você não pode não. Tá certo. O que for, o que for, é, é uso público, Tá certo, Tá certo, Obrigado, hein?